ардақты қалайық, менің атым хасен қожа ахмет қазақ халқының ұлт азаттығы жолында күресендіп, деп үш рет сотталған адаммын жетпісінші жылы 77 жетінші жылы сексен алтыншы жылы желтоқсанда ә, композитормын жазушылар одағының мүшесімін университет профессорымын ал енді желтоқсан деген ұйымды білесіздер біз түрмеден келгеннен кейін өзіміз ә, сол ұйым құрып одан артынша азат ұйымы құрылды соларды басшылық еттім соларға кезінде енді азат қозғалысының қазір де төрағасымын иә тәуелсіздікті талап еттік тоқсаныншы жылдардың қарсаңында ал енді осы ұйымдарда жүріп халыққа талай рет үндеулер жазып тараттық мәлімдемелер жасадық мына қазақстандағы тығырықтан қалай шығамыз қалай халықтың жағдайы омалады деп тәуелсіздігімізді қалай баян етеміз деп баянды етеміз деп ал енді көріп отырсыздар қазір жылдан жылға тығырыққа одан сайын тіреліп отырмыз мына соңғы сайлау әсіресе біздің талабымызға құлақ аспай билік өзін ұсынатын азаматтарды кандидаттыққа қабылдамай тіркемей тек қана саяси партиялар ғана сайлауға түсе алады деген заң шығарып қойды ал бұл деген қалған халықтың барлығы э, сайлаудан тыс қалды шет қалды деген сөз шеттетілді енді сол осы әсіресе осы соңғы сайлауда халық шын мәнінде сайлаулардан әбден күдерін үзіп отыр енді не істеу керек ары қарай деген мәселе туып отыр сондықтан мен тағы бір мәлімдеме жасауыма тура келді мен ары қарай оны халық өзі атқара ала ма жоқ әлде үйде жатып ашық аспанның астында 32 екінші жылғыдай бола ма оны енді өздері шешеді мен мәлімдемемді бұл сөзімді биліктің алдау сайлауынан без өз, жергілікті өзіңді өзің басқаруға көш деп атады енді мынау партиялық сайлаулар неге біздің жағдайымызды өзгерте алмады ол қазақстан емес мына ақш да соңғы сайлаудың сайлаудың не болғанын көріп отырсыздар енді неге осылай неге сайлау арқылы халықтың жағдайы оңалмады дегенге мен тарихи былай шолып айтайын әр халықтың мыңдаған жылдар бойына табиғи сұрыпталудан қалыптасқан элитасы ру басылары дейміз билері мынау басқа елдерде корольдары графтары герцогтары деген олар өз елінің мүддесін қорғауды қасиетті парыз санаған осы арқылы жер бетінде өзінің қайталанбас ұлттық құндылықтары бар түрлі этностар жойылмай өмір сүріп келе жатыр ал енді осы әлемде қалыптасқан жошын 18 ғасырда батыс еуропа мен олар отарлаған америка құрлығы елдерінде жасанды түрде мүлде өзге бағытқа бұрылды ал мұны істеушілер кейінгі екі жарым мың жыл бойына өзге елдерге еніп өз қоғамдарын құрып өсімқорлық арқылы сол елдерді қаржы алпауыттарына айналған иудейлер жөйт дейміз ғой міне сол ұлттан шыққан осылай енді олардың діни кітаптарында әлемдегі барша халықтарға қожалық ету жазылған сондықтан ол барша мемлекеттердегі билікті уысына түсіру үшін азаматтар тең құқылы қоғам құрамыз деген ұранмен буржуазиялық революция ұйымдастырып олар капиталистер дейді ғой тағы да иә мемлекет билігіне кез келген адам сайлау арқылы келе алады деп партиялық жүйені ойлап тапты бұрмалауға екен мұндай сайлаулар арқылы әлгі капитал иелері ұлт қаймағы саналған адамдарды билікке жолатпай төменгі қаспақтарды ел келешегін ойлауға өресі жетпейтін құлқынның құлы жандарды билікке әкеліп қуыршақ үкіметі қылды осылайша ғасырлар бойында халқына бас болған тектілерді партиялық сайлаулар арқылы ақшаның құлдары элитасы алмастырды әлемді билеу мақсатында тынбастан жүргізген түрлі іс әрекеттердің нәтижесінде қазірде 150 отбасынан тұратын капитал иелері бүгінгі күні әлемдегі кәсіпорындардың 80 пайызына қожа болып, ал таяу келешекте толықтай уысына түсірмекке жан салуда. 1913 жылы ақш долларын иемденіп алған бұл топ 20 ғасыр бойына барша мемлекеттердің экономикасын долларға байлап, банктермен шырмап, ғаламдастырып, өз тұтқынына айналдырды. Бас амандығын тілейтін қанағатшыл көпшілік мұндай ойлау, сайлау ойындары арқылы билікті қаржыны иемденудің жәдігөйліктеріне де шыдап келді алайда өздеріне әлемдік билік міндетін ала тұра қаржыны алпауыттар тобы адамзат қоғамын әділетті түрде басқара ниеті жоқ екенін көрсетіп отыр әлем байлығының жартысынан астамын батыс өркениеті саналатын бір миллиард халық тұтынып отырса ал жер бетіндегі өзге жеті миллиард халықтың жартысы аш жалаңаш баспанасыз күйде жердегі адам санын бір миллиардқа дейін азайтуды жоспарлаған әлемдік билік 20 ғасырда екі дүниежүзілік соғысты өздері ұйымдастырып халықты үрей арқылы елді уысында ұстау үшін әлемдік терроризм дегенді ойлап тауып триллиондаған қаржыны қару жараққа ысырап қылып әлемнің әр тұсында үнемі соғыс ошақтарын тудырып келеді жасанды кризистер ұйымдастырып гендік тағам сапасыз дәрілер пандемиялар арқылы адам санын азайтпақ әлем халқын вакциналап чиптеп ғарыштан бақайтын жаппай аңды құралдарын жетілдіріп құлақтесті құлын айналдыруда ал бүгінде барлық мемлекеттердің басында әлемдік биліктің жолбике елбасылары халқымды неғұрлым тонап байысам өз отбасым сол 6 миллиард қатарына қосылады деген есептемелер отырып қазірде ал 30-40 жыл ойына билікте тағызылмай отырған диктатор елбасыларды да олардың қуыршақ партияларының да депутаттарында сайлаулар арқылы ауыстыру мүмкін еместігіне адамзаттың көзі шақ болды шын мәнінде көппартиялық сайлау жүйесі деген протестанттық менталитетті англо елдерде біршама қолданысқа жарағанмен азия африка құрлықтарындағы мемлекеттерде феодалдық диктаторлық жүйелердің орнауын тежей алмады ғой ал демократияның үлгісі саналатын саналып келген ақш тағы соңғы кезгі сайлаулар оқиғасы көп партиялық сайлау ойынының күні таусылғанын ашып берді шындығында бұл жүйе әу баста азаматтар тең құқылы өтеді дегенмен сайлаулар арқылы да билікке тек қаржылар ғана келетінін көрсетті ғой американың қай президенті кедейден шығыпты немесе францияның бәрі миллионерлер халықтың жаңағы әлеуметтік тұрмыстары алшақтығы бір бірінен жылдан жылға өсіп бара жатыр кедей мен байдың арасы ашылып кетті сондықтан бұл сайлау жүйесі партия арқылы бәрі бос сөз екенін көрсетті ал енді қазақтың жағдайына келсек қазақ елінде ғаламдастырудың бастамасын ресей отаршылдары атқарып қойған әсіресе 1928-29 жылдары күштеп жасалған коллективтендіру қазақтың мыңдаған жыл қалыптасқан ел болудың рулық туыстық жүйесін жойып жасанды идеяға негізделген коммунизм деген партиялық жүйе таңылды ал тәуелсіздік жарияланып партиялықтар жол берілді деген отыз жыл бойында елдегі жағдай сайлаулар арқылы еш өзгермеді оның себебі біріншіден бір партиялы ксро кезінде билік тағайындаған жалғыз кандидатқа дауыс беруге мәжбүрленген халық сайлаулар ештемені өзгертпейтініне жетпіс жыл бойына көз жеткізіп түңілген иә саясатқа жоламайтындай болған сенбейтін болған сайлауларға екіншіден 1991 жылдан тәуелсіз болдық, демократия көппартиялық жасаймыз деушілер кәдімгі тоталитарлық жүйе көзіне билікте қалғандар. Ал сондықтан олар 1993 жылғы конституция сайлауға кандидаттыққа өзін өзі ұсыну деп жазылғанмен дауыс беру нәтижеден бұрмалау арқылы билік тек өзіне үндемес жандарды парламентке өткізіп келеді ал үшіншіден енді саяси партиялар арқылы өту керек сайлауға деген заң шыққан кезде саяси партия туралы заң бойынша мемлекеттегі күллі облыстарды аралап бәлемін қол жинау үшін ірі қаражат қажет ксро үкіметі тап жалармен күрес ұранымен елдегі ауқатты адамдардың мүлкін тәркілеп атып қамап шетелгелеп бостырған 74 жыл бойына айлық жалаққа қарап келген халықта партия құрар қаржы қайдан болсын ал төртіншіден халық қаржысыз болғандықтан елдегі партияларды биліктің өзі мемлекеттік бюджетті біздің бюджетімізді ысырап етіп құрып отыр аттары әртүрлі болғанымен мұндай көп партиялықтың қожайыны біреу қазақстан билігі болғандықтан нәтиже баяғы ксро кезіндегідей бір партиялық қазір қазірбіз тек биліктің партиялары бар олар бәрі бір партия десек те болады бесіншіден мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылы парламентті таратып президент өзі қабылдаған конституция бойынша 49 орындық сенатқа президент өзі 15 адамды тағайындайды ал халықтар ассамблеясына 9 депутатты халықтық сайлаусыз ақ тағайындауға жол берілді сайланбалы орынға тағайындалу деген не деген сұмдық сөйтіп парламентіміз халық сайлау, сайлаумен баратын ә, адамдардың орнына президент жаңағы халық ассамблеясы тағайындап отыр кәдімгідей ал енді сайлау жағына түрлі жұмысты өзгертулерден соң мына 2021 жылы оныншы қаңтарда Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісі мен жергілікті мәслихаттар сайлауына кандидаттар тек биліктің құрған қуыршақ ғана партиялар ғана ұсына алатын бұл өзге халық сайлаудан мүлде шеттетілді сөйтіп сайланбалы билік тармағы парламент тағайындалмалы билік тармағына айналып қазір Қазақстан Республика республик деген сөз ғой халықтың билігі деген сол республика деген көз бояуынан мүлде айырылды алтыншыдан егер батыс айтатын эволюциялық сайлау жолымен халық билікке ықпал ете алмаса революциялық жол да жол бар ғой дейміз ғой алайда оны қолдануға да қазақстан халқына жоғарыда айтылған партия құруға бөгет себептер халықтың қаржысыздығы мемлекет көлемінің кеңдігі жер көлемінің сондай ақ халқының аздығы елді мекендердің арасының алшақтығы тағы басқа кедергілер бар тарихта әдетте революциялар өзге бір елдің қаржыландыруымен жасалынатын ал қазір қазақстан билігі төрт билігі елімізді төрт тараптағы шет елдерге тонатып қойғандықтан шет елдер бұл билікті ауыстыруды ауыстыруға қаржы бермесі анық түрлі түсті революциялар арқылы билік өзгерген күнде оларда партиялық сайлау жүйесінен шыға алмай нәтижесінде әлемдік билікте тиімді жандар билікке келтірілетініне украина қырғыз тағы басқа мысалдар көрсетті ал жетіншіден тіпті бір қаржылы қазақ партия құрмақ болса да оған назарбаевтың бақасы керек болмаса жөргегінде тұншықтырылады ал саяси партия заңы өзгертіліп жүз адам талап етілсе де әділет министрлігі сол жиналған жүз қолдан міндетті түрде қателік тауып не арнайы енгізілген біреу мен қол қойған едім иә қателесіп қойып едім деп тіркемеге сылтау табарып басынан сан рет өткерген мәселе ғой тіпті тіркесе де сайлауды өткізбейді екі үш адам өткізсе де олардың сөзі еленбейді ғой парламентте қайта тіркеуден өт заң өзгерді бин алу керек тағы басқа деп үздіксіз әуре сарсаңға салып саясатты ұмыттырады сол партия құрамын деушілерге енді адамзат не істеу керек әлемдік биліктің және оның тағайындаған жергілікті президенттердің әділетсіздігіне қорлауына тонауына көніп сайлау ойындарына алданып құрдымға құлдырай бере ме не істеу керек ағылшын премьер министрі уинстон черчилль демократиялық жүйенің кемшіліктері бар бірақ адамзат одан артық жүйені әлі ойлап тапқан жоқ дегенде ол әрине ғасырлар бойына хан билігін де тежеп келген қазақтың дала демократиясы жүйесі болғанын білмеген анық а ру басы билердің хал алдында тайсалмай сөйлеуінің негізгі сыры артында қолдаушы э, халқы руы ал рудың өзінің э, қалыптасқан э, экономикасы болған ал қазіргі партиялық жүйемен президенттер тізімімен тағайындалған депутаттардың қоғамның шынайы жағдайын айтардай батылдық күту бекершілік қой ақш конституциясы авторларының алғашқы президенттерінің бірі Томас Джефферсон, наилучшим правительством является наименее управляющее деген екен. А. Қазақша айтсақ, ең жақсы үкімет халықтың ішкі мәселесіне азырақ айналып кірісетін үкімет деген. Ал әлемдік және жергілікті биліктің адамзат тірлігін, тіршілігін тотальды бақылауын тежеу үшін халықты биліктен экономикалық тәуелсіз етіп, өзін өзі басқару формаларын көпшілік болып ойластыруымыз қажет қазақстан тірелген саяси тығырықтан шығудың жолы заң шығарушы орган парламентті құрудың жүйесін өзгерту деп есептеймін бұл үшін біз әлем халқы партиялық сайлау деген мәңгілік алдау жүйесінен бас тартып үкіметтің араласуынсыз ақ халық өзі таңдаған тура билерін парламентке өкіл ә, делегированный дейді ғой представительный вот сөйтіп сол сияқты өкіл етіп жібере алатындай жергілікті өзін өз басқару жүйесіне көшуге тиіспіз бұл үшін не істейміз қалай көшеміз бірінші қазақстанның әр ауданында жергілікті белсенді азаматтардан халық мәслихаттарын құрып мына биліктің мәслихатына альтернатива ретінде ол халық мәслихаты өз ауданы көлеміндегі істелінуге тиіс шаруалар тізімін жасап жол салу көпір салу жарық жүргізу су жүргізу газ деген сияқты биліктің мәслихатынан әкімшіліктен аудан қаржысы жергілікті істерге жұмсалуын артылса ғана астанаға орталыққа жіберілуін бақылау керек ал десек бүкіл ақшамызды ауданда жіберіп қоямыз астанаға олар той жасайды шетелге барып ұрлайды арал сатып алады шетелден иә білгенін істеп жатыр сондықтан жергілікті халық өз қаражатын өзі жұмсау керек бірінші кезекте ал аудан әкімінің тек жергілікті ел білетін ешқандай партияның мүшесі емес коррупцияға бұлғанбаған сондай адамның сайлануын талап етуі тиіс жаңағы халық мәслихаты аудан белсенділері аудан жердің шетелдіктерге олигархтарға берілген я берілмеген анықтап жергілікті халыққа қайтарып бөліп беру керек ал қытай және басқа шетелдік кәсіпорындар аудан жеріне салынбауын демократиялық ахуалды қадағалау тағы басқа да жұмыстармен айналысу қажет ал екіншіден халық мәслихаты аудандағы үйлерінде тіркеуде тұратын жергілікті адамдар болғандықтан мысалы ақсақалдар кеңесі тіркелмейді ғой сол сияқты бұлар да халық бақылаушылары осындай ешқандай әділет министрлігі мекемелерінде қосымша тіркеуді қажет етпейді үшіншіден билік өз қалауларын парламентке тағайындаған оныншы қаңтардағы мына сайлауы халықты қазақстанда әділетті қоғам орнар деген үміттен мүлде айырды қазақ халқы тарихта басына қарауыл үйірілген кезеңдерде игі жақсыларын пана тұтқан ғой ал қазақстан билігінде 30 жыл отырып елді тоздырған топты игі жақсыларымыз деуге бүгінде ешкімнің аузы бармайтын шығар ендеше халық игі жақсысын құйтырғы тәсілдермен билікке жеткен қуларды емес өз ортасынан іздер уақыт келді сондықтан халық ұқсас партия бағдарламаларына танымайтын біреулерге дауыс бермей әр ауданның жұрты ел сенімін ақтар егі жақсымыз осы деген өздері білетін адамын парламентке өзі ұсынуға тиіс төртіншіден билік 30 жыл бойына конституцияларды халыққа үнемі жоғарыдан таңып мемлекетті неофедализм түнегіне ендірді ал бұл түнектен қазақстанды тек халық төменнен өзі жасайтын конституция ғана алып шықпақ жергілікті халық мәслихаты парламентке өкіл адамды таңдауға бірлесіп жаңа конституция жобасын жасауға халықты жұмылдыруға тиіс жаңа конституцияға ұсыныстары көп енген ауданның өкіліне бұл парламент басшылығына конкурста ескеріледі ал жаңа халықтық конституцияда әміршіл әкімшіл жүйеден қалған авторитаризмді орнықтырған баптар лауазымдар болмауға тиіс парламент бір палаталы болады тағайындалған депутаттардан тұратын сенат пен халықтар ассамблеясы деген болмайды халықтық парламент жаңа конституцияда қазақстан жоғары билігінің лауазым түрлерін белгілеген соң сол қызметтерді мысалы премьер министрлікті басқа да министр боламын деушілер атқарамын деуші азаматтарын өтініштерін парламенттік комиссияларда қарап конкурстан өткен қызметке бекітеді міне осылайша биліктегі сыбайластық пен жемқорлықтың тамыры қырқылмақ ақш штаттарындай аудандар өз өкілдерін парламентке тікелей жіберетіндіктен ортадағы облыс мәслихаты әкімшілік сияқты әміршіл әкімшіл жүйеден қалған бюрократтық құрылым қажетсіз болмақ қазіргі облыс орталықтары және арнайы мәртебелі қалалар бар ғой алматы астана тағы басқа солардың өздері бір бір аудан ретінде саналып халық өз мәслихаттарын құрып осы қалаларды парламентке өкіл депутаттарын жібереді міне жаңа конституцияға қандай баптар болуға тиіс деген жаңа терминдерге қатысты ұсыныстарын өзге де туындаған сұрақтарын жұртшылық мына аудан мәслихаттары және парламентке таңдалған депутаттар азат қозғалысына қазақ елі бірлестігі жанынан құрылған конституциялық реформаны үйлестіру орталығына жібергендері дұрыс қазақстанның әр ауданында белсенді азаматтар халық мәслихаттарын құрып 1995 жылғы конституцияда жазылғанымен іске асырылмай жатқан жергілікті өзін өзі басқаруды қолға алуы биліктің араласуынсыз парламентке өз өкілетті депутаттарын ұсынуы осылайша партиялық жүйе арқылы сайлау деген алдаудан бас тартуымыз бүкіл әлем халықтарына тығырықтан шығар үлгілі жол болмақ іске сәт ардақты қалайық